Зачем же мне такой удел? Тогда я сам того хотел Найти сложней, чем потерять Впрочем, черт, мне плевать на вас может, даже слабый. попробуем вместе спеть слегка. Слова простые. Давай, давай, давай, дерзай. Ой, давай, давай, давай, дерзай. Давай, давай, давай, дерзай. Давай, давай. К черту страхи, осторожно.